mimi hapa nafanya usafi sister. So unajua mimi sina kazi. Leo hii iwe ya mwisho ukanyaga miguu yako hapa, sitaki kukuona tena. Mwili wa mwigizaji maarufu wa filamu hapa nchini Leila umekutwa ukiwa umeharibika vibaya katika fukwe za bahari jijini. Bado uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha kifo chake. Yaani sielewi kwa nini kila kona anayopita nashutumiwa mimi tu kuhusu kifo chake. Unashutumiwa au unahusika? Bro, una uhakika Shemfina hajarudi? Ni kufanya uwe bora zaidi ya Rose. Fina!